Alors, رمضان قرب ورمضان عندنا شهر كريم وعظيم آه، احنا مع les ambassadeurs حنا واحد l'opération اللي هي زوينه سميتها جميع نتعلموا نديروا الخير la première opération اللي كنا درنا c'était آه، في الخيريه ديال الحي الحسني اون افي لانسي ان ابل دايوغ كنشكر بزاف الناس اللي صيفطوا لنا الحوايج من اسفي من طنجه من مراكش آه، لبسنا plus de 45 ولا 60 جو مغابيل بلو 60 jeunes دي زورفولان مشينا لعندهم الخيريه درنا معاهم ابتداج بتي داج et on a eu de beaux cadeaux داروا لنا beau spectacle بالبرامل بلي طامبور وداكشي سيتي مانيفيك اي ما نعاودلكمش كومون كنا فرحانين دو سافوار كون ا روندو دي جون هورو الوغ بوغ الي ان بغينا الناس اللي مساكن ما في حالهمش الناس اللي ما عندهمش حتى هما يفرحوا بهذا الشهر الكريم العظيم ويكونوا حتى هما مساكن واكلين وطبلتهم غزاله دونك on va lancer une nouvelle اللي هي لي بانيي alimentaires donc euh, voilà on va on va se حنا déjà بيناتنا les ambassadeurs et puis on appelle les gens à votre bonne générosité اللي بغى يشارك معنا في هاد l'opération تعلموا نديروا الخير pour des paniers alimentaires on va mettre toutes les informations اللي خاصين هنايا باش voilà امنيه ديالي المره الاولى ملي درنا لا لا بخوميييغ أوبيغاسيون لي كنا في الخيريه اون ايتي اون فانتان دو بيغسون مكرهتش pour هاد لوبيغاسيون نكونو ابوبخي ان شاء الله une cinquantaine ولا سوسونتان بوغ كو الناس مساكن لي ما وخا صايمين ما يحسوش براسهم قلال ضعاف على الاخرين يحسوا براسهم voilà فرحانين et le simple fait كنواعدكم ملي كتفرحوا الاخر ما نعاود لكم شحال الفرحه ديالكم كتكون دي فوا بلوز امبورطون كو هذاك اللي فرحتيه كنتمنى هذا le message يكون vraiment voilà il vous a impacté au point de venir nous aider كانت معكم الكوتش ناهد رشاد الله يحفظكم